Thank mm. you. yo, yo mga katropa, wala akong pasok no, mga katropa. so, yung gagawin ko is vlog, vlog, vlog! <laughs> yo, no, mga katropa, so may bibilhin tayo no, mga katropa. Alam ba ako anong bibilhin ko? Mga tropa. <laughs> Kaya makikita nyo kung ano yung bibilhin ko. So no, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, yo, mga trap, subscribe mo yan, no, mga trap, para lagi kang updated sa mga video ko, no, mga katrapas. <laughs> so, yun, no, mga traps Ayun, so, tra samahan nyo ako. Gagala, gagala ako kahit may coronavirus. Hindi ako naka-face mask. <laughs> Kasi mukha naman ako face mask. <laughs> So, yun, bahala na, no, mga tropa. So, yun, bahala na no? so, <laughs> dyan muna kayo mga katrom. So, yun mga katropa, lakad-lakad muna tayo yan. So, yun kung nakikita yung sa likod ko, yan. Upo muna tayo. So, nag-iisip pa ako kung itutuloy ko itong uh, ah, pupuntahan ko kasi medyo kinakabahan ako. Ah, uh, yun, mga tropa. <laughs> Pupunta kasi ako sa, you know, malayo, ano, uh, medyo malayo. So parang ayaw mag-travel kasi kinakabahan ako dahil, you know, dahil alam nyo na, no? So, <laughs> lockdown nga dito. So, bawal nga lumakad, bawal uh, gumala. So, hindi ko alam kung kakayanin ko. Hindi kasi ako naka-face mask. <laughs> Ayan, nasa likod ko yung basurahan. Ayan. <laughs> Ah, ah. Pero yun, no, pupunta tayo sa bakalan na lang. No, bibili tayo ng uh, bibili tayo ng uh, makakain natin para siyempre <laughs> hindi ko hindi ko alam yung anong vlog na to. <laughs> Pero mga pa no, mag-ingat kayo no, nasa Pinas, mag-ingat kayo. Kasi hindi seryoso yung ano, eh, yung coronavirus na yan, no. Pero dito wala akong pakialam, no. <laughs> <laughs> Wala akong safety. Tawag nyo. Ay! So, ayun, uh, mga tropa, <laughs> mga tropa natin. Ayan, uh, nakikita na tayo vlog So, tara, sa nyo sa Bakala. Uh, Pinoy na Bakala, may bibili na ako doon. Uh, gusto ko kumain ng ano eh, ng ice cream. So, punta tayo doon. Sana yung ice cream walang coronavirus na mga kataps. <laughs> Sagot dyan na kayo. Tara, maglakad-lakad na tayo. كمان خلاص لا لا لا فين مال اليوتيوب؟ ايوه YouTube. وين YouTube! Isip ka na agad. So yun, no, nakita tayo ng uh, tropa natin. <laughs> Nag-subscribe sa channel ko. So tara, tuloy na natin. Samahan nyo ko sa Bakala. No? Sana may ice cream doon. <laughs> so yun, may magpapark. <laughs> Sagasaan pa ako. So tara, samahan nyo mga tropa. Lakad-lakad muna tayo so yan, dito tayo sa kalsada. So yan, yung mga sasakyan yan, yung mga sasakyan. <laughs> so yan, eh, may, may papabasa ako sa'yo nasa likod ko. Hindi ko alam kung paano basahin to. Arabian, uod yung basa ko nito eh. So ayan, nasa likod ko, ayan o. Oh. Ayan o, oh, Arabian, uod. Uod ba? Uod. <laughs> Hindi ko alam kung anong tinda dyan. So, yun. Siyempre, lakad-lakad muna tayo. Ayan, no? Oh. so, nagpajama ako kasi, alam niyo ba, anong nag short ako, pinarahan ako dati ng pulis. Uh, sabi, mag, huwag daw ako mag-short kasi may, na, namamanyak daw sila eh pag nakikita nila yung naka-short ako. <laughs> so, dyan na kayo mga traps, malapit na tayo sa Bakala. So yun, nandito na tayo sa Bacalayan, nasa likod ko. So tara, papasok tayo ng mga trap. <laughs> Bibili lang tayo ng ice cream. <laughs> so, para pasok tayo. Ayan, ito yung Bacala ng mga tropa. Sa atin, ano to? Uh, maliit na tindahan. Pero may mga daming matinda dito, makikita natin. So, meron silang meron silang pancit canton, ayan. Ayan, pancit canton meron ding <laughs> may mga Pinoy po dito eh, ayan oh. so yan ano niyo ano to <laughs> ano yan ng pasit canton gusto niyo magluto ng pasit canton no so yan yan lang yung uh, yan lang yung uh, bibili niyo dito ayan o oh, dilis pumasok sa bote so ayan pero hindi tayo bibili niyan <laughs> pinakita ko lang sa inyo So tara hanapin na natin yung ice cream, no? Yung ice cream na walang corona. Saan ba 'yon? Ayun. So ayan. So ayan, pili na tayo diyan. Yung ice cream. Hindi ko magkano 'to eh. Yun, oh, ang dami mga presyo. Sana yung makain natin walang corona. <laughs> so ayan lang. Tara buksan na natin. Yun oh. Yun, ito na yung kakainin natin ng mga katropa. Ito lang yung pinunta ko dito, <laughs> yung ice cream. <laughs> Kasi medyo parang may corona na yun. ano ko yung... Hindi na <laughs> may corona. Huwag naman sana. May virus, no? So, nangangati yung lalamunan ko. So, kailangan kong kumain nito. No? Tara. So, uwi na tayo. so, salamat na no, sa mga nanood ng vlog ko. No? Mga katropa. So, ayun. Papakita ko ulit sa inyo yung laman. May bigas din, no? So ayan. Ayan o, 8. So magkano sa atin? Ito nasa, nasa isanda na rin. So tara mag na tayo. So ayan, uwi na ako. Harap. Ito yung ice cream na walang corona. <laughs> ah, ubusin muna natin to. Gusto ko kaya. <laughs> yung Saudi ngayon, mga katropa, yung mga mall sarado na, yung ano, yung pero about sa mga pagkain, open naman yung mga tindahan ng prutas. Yung food supply, walang problema. Kasi, ang daming supply dito ng pagkain. So yun, yung resume ng trabaho namin is uh, April pa. Pero awa ng Diyos, may sahod pa rin kasi nagtitraining kami. <laughs> so ayan yung aeroplano. Yan. Yan. So ibig sabihin, domestic lang yan. Dito lang sa uh, Riyadh to Jeddah. So yan, yan. Pero yung mga international hindi na sila, close na sila. So yan mga tropa. Ah, nawala yung kati ng lalamunan ko. <laughs> so dyan na ayo. Salamat. Salamat sa nanood ng vlog na to. Kahit may natutunan kayo, wala. Basta nanood kayo ng vlog ko. <laughs> Sige, bye-bye. Salamat, no? Kaulitin, hindi ka pa nasa, nasa channel ko yan, subscribe mo na yan mga traps.